El reconegut artista paterner Jeroni torna al Gran Teatre amb una exposició que replega una gran part dels seus treballs, paisatges costumistes que l'autor ha retractat en els seus viatges, a més dels quadres dedicats als seus orígens, les coves de Paterna. Jo Comencí a pintar coves, el que tenia més propet d'on vivia. Jo eixia de ma casa, eixia del clot de, de, i coves, i coves, i per tot arreu. Ne, ne vaig pintar moltíssimes, molt, i ara encara mestre aquarel·lista de depurada tècnica. A través de les seues pincellades aconseguís transmetre la bellesa dels escenaris que retracta el natural. Jo entria a pintar, com, com vos ha dit abans, en un taller de ceràmica en Manises que se pintava a l'aigua. La ceràmica se pot fer de, dos, de dos classes, a la grassa, que diuen, o a l'aigua. L'aigua, eixa tècnica crec que me va introduir a mi en l'aquarela perquè molt pronte me vaig deixar de pintar l'oli, me va captar l'aquarela, aquesta rapidesa que té l'aigua, i això vaig dependre pintant ceràmica. I a partir d'ahir <coughs> ja, no vaig, ja no vaig pintar més oli, mai. Ha sigut ja pintar aquarela. Tota una vida dedicada a la pintura que li ha portat a exposar per tota Espanya, França i Portugal, convertint-se en uns dels grans valedors de l'art aquarelístic nacional. Jo te diria que si, si vaig néixer pintor, no m'equivoque quasi res.